Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de Mini World en esta mi sección, en esta la primera sección. Como decía, como decía, mientras señor gato quienes también estaban buscando las mismas reliquias en el pueblo del oasis. Unos aventureros que eran turistas, que eran turistas. Aquellos aventureros tuvieron muchos contratiempos para llegar al pueblo del oasis. Se enfrentaron con el gusano de arena, los cazadores salvajes, los jabalís, los escorpiones, porque llegaron en la noche. Sin embargo, aquel vendedor llamado Jeff les dijo a esos, a esos aventureros o exploradores o como quieran llamarlos. Vean, les digo, vean que ustedes son turistas. Aquellos exploradores dijeron, sí, efectivamente somos turistas. Aquellos exploradores eran del país de Vietnam otros de China. de su recorrido fuertes tormentas de arena. Les, les tocó. Aparte, lluvia, con fuertes relámpagos. Sin embargo, aquellos, aquellos exploradores no decidieron, no decidieron descansar, decidieron continuar desde hasta el quinto día donde finalmente decidieron descansar ya que habían recorrido mucho kilometraje desde su ciudad hasta el pueblo del oasis. En una, en fría noche de verano en épocas de lluvia tuvieron muchos contratiempos. Además, además pensaban dentro de ellos que se habían arrepentido. El nombre de aquellos aventureros eran Tomoyo, Gea y Sakura. Sakura Kinomoto, Shaoran Melin, uh-huh. y Naoko habían decidido, habían, habían, habían, habían decidido ir al pueblo de Oasis como excursión de la escuela primaria de Tomoeda. en ese, en ese viaje escolar, Sakura Kinomoto les dijo, les dijo a todos sus amigos, creo que necesitamos descansar un poco, no tenemos ningún guía. Entonces Tomoyo pensó, entonces Tomoyo pensó y dijo, esperar a un, esperar a un guía o, o buscar a Gustavo. Sakura Kinomoto dijo, dijo, tienes razón Tomoyo, pero ¿tienes alguna idea de cómo encontrar a Gustavo? Tomoyo dijo, no Sakura, ni, ni idea vamos a buscarlo y si, y si encontramos algún turista que nos diga dónde está. Sakura Kinomoto le dijo a meli mm, Tienes razón, meli Las frías, la helada fría muy repentinamente. Repentinamente. Era una mañana bastante fría con temperatura de hasta menos 15 grados centígrados por la noche en el grados centígrados o más. Llevaban mucha agua, mucha comida para poder sobrevivir el, largo y caluroso el largo y caluroso recorrido por el desierto con destino del oasis. Caminaron y caminaron hasta que decidieron tomar. agua de fruta, agua de frutas de cactus. Estaban muy cansados decidieron encontrar un mm. camello. Pero no lo encontraron. Continuaron caminando y caminando y nuevamente se oh. toparon con el gusano del desierto al que tuvieron que ¡Oh! nuevamente. Entonces Shaoran le dijo, creo que tenemos que estar al pendiente, ya que este gusano nos va a estar molestando para, todo el camino hacia el pueblo del oasis. Tomo yo, digo, es cierto, yo mucho, mucho rato siguieron caminando hasta que finalmente encontraron el pueblo del oasis. En aquel pueblo encontraron aldeanos quienes Estamos. que buscando para guiarme por los oscuros y subterráneos laberintos del pueblo de Noaz para encontrar las reliquias Decidieron meterse y recorrer un gran sótano con enormes pasadillos oscuros y con muy poca luz. Aquel laberinto estaba sumamente enredado para llegar. Sin embargo, durante su recorrido por el laberinto, se enfrentaron a hombres de arena, quienes defendían, quienes defendían sus, sus tesoros para que no se los llevaran Hay que tener cuidado con estos guardianes de luz del mundo subterráneo. Sakuna Kinomoto le dijo, tienes razón, Shinoda. Hay que andarnos con mucho cuidado. En esta excursión qué para llegar a las reliquias. No todavía falta un largo camino por recorrer. No sé aproximadamente cuánto, pero lo único que les puedo decir es que aún falta mucho. De tanto caminar y caminar todos enredadizos pocos y pocos y pocos pasillos luminosos. Del laberinto. Finalmente llegaron a donde estaban las reinas. que servía para invocar a los hombres de arena para que estuvieran en su lado y que nos protegieran. Finalmente la encontraron. Entonces, en este recorrido aquí tenemos al estas, son unas cuantas reliquias que estén aquí en el mundo subterráneo. Pero donde hay más reliquias es en la Atlántida. Naoko dijo la Atlántida más? Sí, la Atlántida. Pero si la Atlántida está, se hundió hace sí se murió, pero investigaciones recientes han dicho que, hay construcciones debajo del que podrían ser de la Atlántida, lo cual indica que aún tenemos que ir allá. No sé cuándo yo les estaré informando, les dijo, les dijo Gustavo a ellos. Como regresaremos en la superficie a través de estos oscuros ¡Listos! Gustavo dijo, vengan por aquí, conozco un atajo que que nos llevará directamente a la superficie sin, volver a recorrer aquellos elementos. Gustavo nos llevó por aquí. No, contigo dijo, yo me di cuenta. Gustavo les dijo, creo que van a necesitar descanso para iniciar su viaje de regreso. de en esta casa. Voy a poner algunos. you? Ooh. You. You. Ooh. Ooh. son los murales que, se, que encontré en el mundo subterráneo. tienen mucho parecido a las piedras ya no caben más, eso solo quise poner algunos murales referente al secreto de la gente de las arenas. Cortosa de escorpión Ooh. Uh! You. You. You you. You. You. Eğlenir sayım. Sailor smile. You? You Brother. You. Oh. You. You. You. Ooh. Royal, Royal, Royal.